ভিডিওটো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে লাইক এটা কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ